OK，我现在要啊拍一些大阪漂亮的地方，嗯，对，就是圣诞节要到了嘛，那准备这些小礼物给大家，Let's get it。 words, they've been